Da casa aqui da esquerda ou da direita de costa da torre? Aí mesmo onde você tá, só toma cuidado pra você não tomar costa. Gringo? Matei dois, o gringo caiu. É. não, calma não. Tira a cara, gringão, tira a cara que eu pego. Tira a cara! Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei quatro. O Cara, boa. É boa. É o homem, porra. Cadê tu, morto? Tu tá... Perfeito. Mas toda hora só subia a mirinha branca na minha, na, na, na minha aqui. Quase <laughs> tipo, amassou.